Witam w kolejnej odpytajce z czasownikiem reakcyjnym. Przypominam, włączcie sobie napisy, żeby, żeby móc śledzić to, co mówię z tym, co słyszycie. To jest to samo przecież. <laughs> Wybaczcie, taki, a nie będę tego tak kasował. Żebyście porównali to, co słyszycie z tym, co widzicie, co jesteście w stanie przeczytać. Dobrze Czasownik na dzisiaj, zdanie na dzisiaj brzmi: O co ona ciebie pytała? O co ona ciebie pytała? Spróbujcie sami teraz. Jeżeli się nie udało, podpowiadam wersję niemiecką, ale niepełną. Puste miejsce. Hat sie dich gefragt? puste miejsce hat sie dich gefragt? Mamy czas przeszły, mamy posiłkowy, mamy zaimek. O co? O co pytać? Co tam będzie? Wersja pierwsza. Danach. Wersja druga. Wonach. Trzecia. Worüber. Darum które z tych wersji będzie prawidłowych. O co ona Ciebie pytała? Słuchajcie, wersją prawidłową będzie Wonach. Wonach hat sie dich gefragt. Wonach. Skąd się Wonach wzięło? Oczywiście na bazie przyjmka nach, ponieważ fragen, pytać, łączy się z przyjmkiem nach, pytać o coś. Ich frage dich nach. Pytam Ciebie o. Tyle. W nach, bo fragen się łączy właśnie z nach, a nie z über, a nie z um, a nie z innym przyimkiem, tylko właśnie z nach. No to dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film. Pewnie jutro. Hej, trzymajcie się.